Nazywam się Beata Baron i bardzo serdecznie chciałabym zaprosić Państwa na spotkanie poświęcone zagadnieniu rodzicielstwa, zatytułowane Najpiękniejszy dar dla dziecka. Podczas spotkania będziemy zastanawiać się nad tym, co możemy ofiarować naszym dzieciom, czego tak naprawdę potrzebują i jak stworzyć z nimi relację opartą na wzajemnej miłości, szacunku i zaufaniu. Zapraszam serdecznie do zobaczenia 17 lutego o godzinie 17 w Krakowie na ulicy Lubelskiej 25.